Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп Өҫтәлдә яңғыҙ сынаяҡ сәйе һыуынып бөткән Яңғыҙ сәйҙең дә тәме юҡ эсмәнем һинһеҙ иркәм Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп Ҡайнар сәй һалып ҡуям да ултырам һине көтөп Сәйең һыуына бит инде ҡайҙа юғалдың китеп Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп Өҫтәлемдә бары бар ниңә сәйҙең тәме юҡ Яңғыҙ булғанғалыр инде өйөмдөң дә йәме юҡ Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп Ғүмерем шулай юҙарымы гел һине генә көтөп Яңғыҙым өҫтәл янында уңған сәйҙәр эсеп